ओके तो बोल इसका अपन को बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का बेटा वर्जन मतलब बेटा एपी के मिल चुका है अब आप भी सोच रहे होंगे भाई क्या बोल क्या रहा है तू चल पर गाइस ऐसे ही मेरे कमेंट सेक्शन में कल चल रहा था गाइस आप देखो इतने ज्यादा कमेंट आए थे भाई बेटा वर्जन आ गया तूने तो बेटा वर्जन डाउनलोड नहीं किया लेकिन वो बेटा वर्जन डाउनलोड करो इन सबको पढ़ने के बाद फिर क्या था मैं गूगल पे गया और सर्च किया battle ground mobile India beta version आता तड़प ही और गाइज मैं यहाँ पे पहुंचा और मैंने क्या देखा battle ground mobile India game एक और इतने सारे बेटा वर्जन ये तो यही सीन हो गया एक बाप की हजारों औलाद और इनको देख के तो मुझे अरे मुझे चक्कर तो आने लग गया अब बट गाइस तुम्हें पहले ही बता दूं ये सारी फेक है ना गलती से खोल भी मत लेना अगर तुमने इन्हें खोल लिया ना तो तुम्हारे फोन के खुल जाएंगे क्या गलत मत समझो पुरे जे बड़ा हरामी हो बेटा इसलिए कह रहा हूँ बिल्कुल भी खोलना मत पर गाइस मैंने सोचा कि आप लोगों को बताना ज़रूरी है बेटा वर्जन की रिलीज डेट क्योंकि गाइस आप लोगों को पता है कि बेटा वर्जन तो हंड्रेड आता है हर चीज़ का अच्छा हमको सिखा रहा है अच्छा। कोई सा भी गेम हो कुछ भी हो बेटा वर्जन तो आता है ताकि गेम के ग्लिचेस वगैरह पता चल सके तो गाइस मैंने अपनी पूरी सोर्स लगा दी और अपनी पूरी बम की दम लगा के और पता चल चुका है कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया मतलब बीजीएमआई का बेटा वर्जन तुम्हें कब तक देखने को मिल जाएगा यस बॉयस बिल्कुल सही सुन रहे हो yeah! Yeah! अभी मजा आएगा ना भिड़ो और सबसे बड़ी चीज ट्रेलर यस गाइस जिस चीज का आप लोगों को बेस्ट बेसब्री से इंतजार क्योंकि गाइस सब ट्रेलर और गेम बचा है अच्छा खासा बड़ा ट्रेलर तीस सेकंड वाला नहीं अच्छा खासा ढाई तीन मिनट का ट्रेलर की भी रिलीज डेट आ चुकी है कि ट्रेलर कब तक आने वाला है सो so गाइस आज की वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है तो वीडियो को एंड तक आखिर तक देख लेना पर गाइस वीडियो शुरू होने से पहले मैं तुम लोगों को बता दूं कि तुम लोग कितने ज्यादा गंदे हो मैंने तुमसे कल की वीडियो में बोला था कि चार लाख पचास हजार सब्सक्राइबर कराओ मैं दस लोगों को शॉर्ट आउट दूंगा जिसने सब्सक्राइब किया होगा पर गाइस तुम लोग यार सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे चार लाख पचास हजार कराए नहीं भाई की बेस्ती कराए जा रहे हो यार पर फिर भी तुम्हारा भाई तुम लोगों को शॉर्ट आउट दे रहा है मतलब पिछली वीडियो में भी तीन लोगों को शॉर्ट आउट दिया था और इस वीडियो में भी तीन लोगों को शॉर्ट आउट देने वाला हूँ भाई की इज्जत रखो चैनल को सब्सक्राइब करो यार अगर अभी भी तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो इस बार पीपल की फिर की दाए नहीं भूत आके तुम्हारे सपने में बोलेगा बेटे मेरे को सब्सक्राइब कर दे भाई अब तो कर दो चार लाख पचास हज़ार करवा दो क्योंकि तुम्हारा ही फायदा है शॉर्ट आउट भी मिलेगा और एक सरप्राइज भी मिलने वाला है गाइस वही बैतल ग्राउंड मोबाइल इंडिया की रिगार्डिंग तो चार लाख पचास हज़ार आज के दिन करा ही देना चलो अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं और गाइस अभी अभी अपन को ऑफिशियल चैनल पे एक कम्युनिटी पोस्ट देखने को मिला है जिस पर प्ले स्टेशन का ऐड किया गया है और गाइस इसमें को सबसे अच्छी चीज़ पता क्या लगी गाइस देखो जो प्लेयर के आगे वो क्लाउड बनाए आस्क क्लाउड बना उसमें क्या लिखा है हिंदी में लिखा है कितना सही लिखा है ये भी ठीक है ओके तो बॉयस मतलब गाइस ये कन्फर्म होता है कि पबजी वाले फॉर्म में है और गाइस जिसने अभी तक गेम को प्री रजिस्ट्रेशन नहीं किया है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आप जाके प्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हो गेम को ओके तो बॉयस की हाल जी हाँ, बिल्कुल बढ़िया माइंड आई होप आप लोग बहुत ज्यादा मजे में होंगे अगर नहीं हो तो इस वीडियो को देख के हंड्रेड एंड टेन परसेंट मैं गारंटी दे रहा हूँ हो जाऊंगे क्योंकि इस बात ही कुछ ऐसी है पर वीडियो को अंत आखिर तक देख लेना तो बॉयस सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं बेटा वर्जन के बारे में कि बेटा वर्जन अपन को कब तक देखने को मिलेगा और किस किस को देखने को मिलेगा तो बॉयस सबसे पहले मैं क्लियरली आपको बता दू बेटा वर्जन हर किसी को देखने को नहीं मिलने वाला है बड़े बड़े ई स्पोर्ट्स प्लेयर और कंटेंट क्रिएटर्स को देखने को मिलने वाला है क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि पबजी मोबाइल के जो अपडेट आते थे 1.3, 1.4 उनके जो बेटा वर्जन आते थे वो भी हर कोई नहीं खेल पाता था वो बस वो लोग खेल पाते थे जिनकी आईडी अच्छी लेवल पे और उन्हें अच्छा टायर है क्योंकि गाइस जो प्लेयर गेम को बहुत टाइम से खेल रहे हैं वो अच्छे से गेम को रिव्यू कर पाएंगे और देख पाएंगे कि गेम में क्या दिक्कत है मतलब गेम की जो बेटा वर्जन है उसमें क्या ग्लिचेस हैं क्या बग्स हैं ताकि गेम की कंपनी उन चीज़ों को सही कर सके और गाइज वो अच्छे से अच्छा फीडबैक दे सके गेम के रिगार्डिंग अब आपको समझ में आ गया होगा कि बेटा वर्जन हर किसी को क्यों नहीं मिलता और गाइज अपन बात करें बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के बेटा वर्जन के बारे में तो भाई वो तो हर किसी को बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला वो मिलेगा बेस्ट से बेस्ट कंटेंट क्रिएटर्स और बहुत अच्छे स्पोर्ट्स प्लेयर को ताकि वो लोग बता पाए कि गेम में कहाँ कमी हो रही है कहाँ बक्स आ रहे हैं और कहाँ दिक्कतें आ रही हैं ताकि कंपनी उन्हें फिक्स कर कर पाए और अपन लोगों को बेस्ट से बेस्ट गेम प्रोवाइड करवा पाए और अपन अब बात करें कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का बेटा ओजन कब तक देखने को मिलेगा कंटेंट क्रिएटर्स और स्पोर्ट्स प्लेयर को तो भाई लोग मेरे को लगता है कि नेक्स्ट वीक तक देखने को मिल जाएगा क्योंकि गाइस आप लोगों को पता ही होगा कि रूमर्स जो आ रहे कि गेम की लॉन्चिंग जल्द से जल्द होने वाली है चिंता मत करो गेम की रिलीज डेट भी बताऊंगा आगे वीडियो में पर गाइस रूमर्स तो अभी तक यही आ रहे कि गेम की रिलीज डेट बहुत जल्द होने वाली है तो गाइस बेटा वर्जन भी उन्हें जल्द से जल्द देना ही पड़ेगा एंड बॉयज बात करें कि आप लोगों को कैसे देखने को मिलेगा बेटा वर्जन तो गाइस आप लोगों को बेटा वर्जन देखने को ना मिला है पर गाइस आपको कोई ना कोई लीक में दिखाई दूंगा बेटा वर्जन की इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो ताकि कोई भी लीक्स आए बैतल ग्राउंड मोबाइल इंडिया की रिगार्डिंग तो मैं आपको बता सकूं और गाइज टेंशन मत लो कोई ना कोई लीक आने वाली है दो तीन दिन में एंड गाइस वो मैं आपको बता दूंगा चलो गाइज अपना बात करते हैं बैतल ग्राउंड मोबाइल इंडिया बैन के बारे में बिल्कुल सही सुन रहे हो आप पर गाइज ये बिल्कुल गलत है गेम को कुछ भी नहीं होने वाला है भाई यार आठ महीने बाद गेम देखने को मिल है और भाई जो रूमर्स ये लोग फैला रहे हैं भाई उनसे मेरी विनती है भाई मत फैलाओ यार इमोशंस के साथ मत खेलो आठ महीने बाद अब गेम देखने को मिलने वाला है और अभी भी तुम्हें चुल है कि गेम बैन हो रहा है मैं आपको फिर से बता दूं गेम कुछ नहीं हो रहा बैन ये सब काय के लिए बोल रहे हैं क्योंकि गाइस आप जब प्री रजिस्ट्रेशन करने जाते हो प्ले स्टोर पर बैतल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को और बैतल ग्राउंड मोबाइल इंडिया की प्री रजिस्ट्रेशन की लिंक आप किसी को भी शेयर करते हो तो उस लिंक के आखिरी में लिखा आता है P U B G PUBG तो गाइज सब लोग कह रहे हैं कि ये पबजी है इसको फिर से बैन होगा जो वो होगा तो गाइज जी कुछ भी नहीं होगा इसमें पबजी इसलिए लिखा आ रहा है क्योंकि गाइस एक होता है सर्च इंजन भाई लोग मैं आपको बताऊं ये क्या होता है अगर आप प्ले स्टोर पर जाओगे और आप लिखोगे बैतल ग्राउंड मोबाइल इंडिया तो आपको सबसे पहले प्ले स्टेशन के लिए मिल जाएगा बैतल ग्राउंड मोबाइल इंडिया जो ऑरिजिनल ऐप है चाहे गेम बोल लो कुछ भी बोल लो और गाइस अगर आप लिखो पबजी मोबाइल तो आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि गाइस पबजी मोबाइल तो नाम है नहीं गेम का एंड गाइस आप लोगों को ही पता है एंड पबजी पबजी यूनियन को भी पता है कि जितने लोग बैतल ग्राउंड मोबाइल इंडिया नहीं जानते उतना पबजी को जानते हैं इसलिए गाइस सर्च इंजन पर रैंक कराने के लिए लिंक के आखिरी में लिखा है पबजी ताकि कोई प्ले स्टोर पर पबजी मोबाइल सर्च करें तो उसे पबजी मोबाइल की जगह बैतल ग्राउंड मोबाइल इंडिया सबसे ऊपर दिख जाए और उसे पता चल जाए कि अब नेम चेंज होकर बैतल ग्राउंड मोबाइल इंडिया ही है पबजी और बैतल ग्राउंड मोबाइल इंडिया सर्च करें तो बैतल ग्राउंड मोबाइल इंडिया ही आ जाए इसलिए लिंक के आखिरी में पी लिखा है कुछ फॉर्म होते हैं मैं इतना साइंटिफिक नहीं घुस रहा पर गाइस इसलिए पबजी लिखा है और किसी चक्कर में नहीं लिखा लिखा है पबजी और गेम को कुछ भी नहीं होने वाला है चलो गाइज फाइनली फाइनली अपन बात कर लेते हैं रिलीज डेट और ट्रेलर के बारे में कि अब क्या प्रूफ निकलते हुए आ रहे हैं रिलीज डेट और ट्रेलर के बारे में पर उससे पहले आज के शॉर्ट आउट की बात कर लेते हैं थोड़ा लेट होगा वीडियो में पर गाइज आज का शॉर्ट आउट जाता है इन तीन लोगों को gaming Sonu Anuj Thakur and noob gaming आज का शॉर्ट आउट जाता है इन तीन लोगों को अगर गाइस नेक्स्ट वीडियो में आपको शॉर्ट आउट चाहिए तो कुछ नहीं करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना है और कुछ नहीं करना है प्लीज कर देना सो गाइस जो लोग अपना बात करते हैं रिलीज डेट एंड ट्रेलर की तो गाइस कल के दिन क्रॉन्टन भाई लाइव आए थे और जिसमें उन्होंने पूछा था कि आप लोगों को ट्रेलर कैसा लगा ट्रेलर थोड़ा छोटा था और चेंजेस भी हुए हैं बहुत से ट्रेलर में क्योंकि नेम चेंज हुआ है वो तो हम लोगों को पता है पर गाइस आपको कैसा लगा उन्होंने ये बताया था कि बहुत सी नई चीज़ें आने वाली हैं और गाइस उनकी बातों से तो यही लग रहा था कि ट्रेलर जो ढाई तीन मिनट का ट्रेलर है वो भी अपन को जल्द से जल्द देखने को मिलने वाला है और उन्हें ये भी बोला था कि गेम भी जल्द से जल्द आने वाला है इतनी जल्दी नहीं आएगा कि दो तीन दिन में आ जाए पर आएगा थोड़ा टाइम लगेगा दो तीन हफ्ते में अपन को गेम देखने को मिलने वाला है तो गाइस वही होने वाली गेम की डेट जो इतनी टाइम से अपन को सुनने में आ रही है दस तारीख मतलब दस तारीख से पहले अपन को गेम देखने को मिलने वाला है एक से नौ अपन माने डायनोमो भाई की एक डिजिट वाली और दस तारीख माने सोलह इक्लिप्स तो गाइस इन दोनों तारीख के बीच में अपन को गेम हंड्रेड टेन परसेंट देखने को मिल जाएगा तो ओके तो बॉयस वीडियो आपको कैसी लगी मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर बताना और गाइस अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट और फ्रेश वीडियो में जब तक जय हिंद वंदे मातम take care and be safe peace out